gina Virulés es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona y ha centrado su tarea investigadora, entre otras, en cuestiones de teoría feminista y en el estudio de la producción filosófica femenina. En 2014, esto ha dado lugar al libro Entre actos en torno al pensamiento, la política y el feminismo dentro de la colección Tinta Femina de Ediciones El L'intent de pensar una mica eh, el nostre temps des de perspectives que no són les més tradicionals, és a dir, des de la perspectiva filosòfica, que té a veure amb la perspectiva política, però que té a veure més amb les xarxes conceptuals que fem servir i que a vegades barregem quan parlem de llibertat no sabem si parlem de llibertat, d'igualtat. Aleshores, això i alhora intentar veure una mica què han pensat les filòsofes del segle XX que ens pugui servir a nosaltres. El libro de Virulés se compone de dos partes. La primera se titula De cómo repensar la libertad política y la segunda, La tradición filosófica y las filósofas. En la primera parte se ponen en cuestión las políticas de la identidad y la categoría de mujer y se repiensan los discursos de la igualdad y la libertad política en una época de retrocesos en derechos. de los temas que el feminismo plantea y que potser es reprenar ara dit amb uns és el fet de que no és el mateix la igualtat que la llibertat. O no és el mateix, si volguéssim dir, la, la llibertat que la diferència. Si, si pensem en els eslògans que porten els partits polítics, quan volen ser feministes, acostumen a dir eh, per la igualtat en la diferència. No? Aleshores, jo que sóc de filosofia, que es tracta d'un saber, diguem-ne, conceptual, és una contraposició molt estranya, perquè el contrari d'igualtat és desigualtat, i el contrari de diferència és identitat. I per tant, podríem dir, hem fet una barreja, però és una barreja que indica un problema que jo penso important, i és que en tot l'àmbit de la política hi han de jugar essencialment les dues categories, perquè la igualtat té a veure amb les lleis, la igualtat davant de la llei i la llibertat té a veure, podríem dir, amb la capacitat de diferenciar-se, de singularitzar-se. Virulés también analiza qué aporta la teoría queer al feminismo como sistema de pensamiento. Aquest moviment dels últims temps crític amb el feminisme dels anys 70, potser perquè hi ha una part important que s'ha institucionalitzat, que gairebé ha esdevingut un feminisme d'estat, eh, està intentant fer una cosa similar però eh, que consisteix gairebé en pensar el masculí. És a dir, autores com la Beatriz Preciado i d'altres, a partir de la categoria de gènere, diguem-ne, estan qüestionant i ocupant, podríem dir, el masculí, amb un intent de repensar tot plegat la heteronormativitat de la tradició i fins i tot podríem dir portant fins a l'extrem una de les tesis de, diria la Judith Butler, però hi ha altra gent que també les ha defensat, que la primera eh, opressió ve per la heteronormativitat i no pas per l'opressió de les dones. És a dir, el feminisme potser havia posat primer l'opressió a les dones i les altres opressions com a derivades, i en canvi aquest gir del moviment, diguem-ne, queer, que clar, hi ha diferències entre les, els enfocs, però per generalitzar una mica, eh, ha posat, diguem-ne, com a primera repressió o opressió la norma heterosexual. Virulés dedica la segunda parte del libro a pensadoras femeninas del siglo XX, no necesariamente feministas, pero que han influido en este movimiento y también en el pensamiento femenino. De fet, dos que sí que van ser feministas, la Simone de Beauvoir y la Françoise Collin, que va morir l'any passat, em sembla. Tan una como l'altra otra van ser feministes y feministes importants a la seva època, amb orientacions una La resta són pròpiament, i són perquè són filòsofes, podríem dir que a mi m'han interessat, però no només perquè a mi m'han interessat, sinó perquè crec que, tot i no ser feministes, tenien plena consciència del problema de les dones, bé que el patien si estaven com a úniques dones a la universitat, per exemple. Però el que m'interessa és com han enriquit el pensament feminista, és a dir, com la lectura d'elles ha servir per al pensament feminista i no només al pensament feminista. Per posar un exemple, la cara està molt de moda, la Hannah Arendt no tenia res de feminista, tampoc antifeminista, però, no, però en canvi ha influït moltíssim en el feminisme dels 90 i, de, i del, del principis del segle XXI. És a dir, la lectura d'unes autores no feministes han servit per repensar la política. Per exemple, l'Aren és una que posa en el centre la qüestió de la llibertat com a diferent de la igualtat. no porque exclogui la igualdad, sino porque no es el mateix. No? Una altra que ha influido molt, por ejemplo, es la Simone Weil, la pensadora francesa. Ha influido molt en el pensamiento eh, de la diferencia sexual. Virulés firma un libro que es una lectura de interés para quien se ocupe y se preocupe de la cuestión de la exclusión de las mujeres por motivos de género y del feminismo como movimiento social que trabaja para su emancipación.